Good morning to all of you last day हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें लिक्विडेटर को जितना हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शेयर होल्डर को जितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसके ऊपर अगर कमीशन देना हो तो हम कैसे ट्रीट करेंगे आज हम डिस्कस करते हैं अगर सरप्लस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो किस तरीके से ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस कई बार क्या होता है कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को पूरी पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास कुछ अमाउंट बच जाती है इक्विटी शेयर होल्डर को पूरी अमाउंट पे करने के बाद भी हमारे पास कुछ अमाउंट सरप्लस के रूप में रह जाती है तो अगर उस सरप्लस अमाउंट को हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अगर प्रेफरेंस शेयर का उसमें हिस्सा है पार्शियली पार्शियली जो प्रेफरेंस शेयर हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं उन शेयरों में अगर हमें हिस्सा देना है तो पहले उसकी पेमेंट की जाएगी और बाद में फिर जो अमाउंट बचेगी वो सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर को पे की जाएगी जितनी अमाउंट हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करते हैं उतनी अमाउंट के बदले में अलग से कमीशन दिया जाएगा और जितनी अमाउंट बाद में फिर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचती है उसको अलग से कमीशन उसके ऊपर अलग से कमीशन दिया जाएगा एक क्वेश्चन देखिए सारी चीज़ें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे Adarsh manufacturing company limited went into liquidation liquidation on first January 2016 thousand the liquidator is to be paid remuneration at three percent on the amount realise of sales of assets and two percent on the amount distributed to the share holder the liquidator sold sold out all the assets of the company company's position was as and company की जो पोजीशन है वो नीचे दी हुई है ये नीचे कहता है enter article of association of the company the preference share holder have a right to receive one third of the surplus कोई भी अमाउंट अगर सरप्लस के रूप में बचती है तो उसका एक बटा तीन हिस्सा उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा remaining after the payment of equity share holder equity share holder capital equity share holder की पूरी पेमेंट पे करने के बाद सरप्लस की कौन से की बात कर रहा है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा अमाउंट पे करने के बाद हमारे पास बाद में बचती है उस सरप्लस में से एक बटा तीन हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा और बची हुई अमाउंट बाद में फिर से इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाएगी prepare liquidators final statement of the account final statement हमें तैयार करनी है तो सबसे पहले एसेट्स हमें रिलीज देखनी है कि कितने कितने रुपए की रिलीज होती हैं cash realise on sales of assets संपत्तियाँ जो भी हमारी रिलीज हुई इसके बदले में हमें कैश रिसीव हुआ सात लाख रुपए का कैश हमारा कितने रुपए का रिसीव हुआ सात लाख रुपए का रिसीव हुआ लिक्विडेशन के एक्सपेंसिस दे रखे हैं बारह हज़ार छह सौ रुपये और क्रेडिटर हमारे दिए हुए हैं including salary of one month rate eight thousand four hundred eight thousand four hundred तो ये हमारी सैलरीज जो है आउटस्टैंडिंग है क्रेडिटर का मतलब यहाँ पे लेनदार हैं और सैलरी के भी उसमें लेनदार हैं तो इसका मतलब क्या है सैलरी आउटस्टैंडिंग है आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी कौन सी होती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को आठ हज़ार चार सौ रुपये को हम अलग से निकालेंगे बची हुई जो अमाउंट होगी इस क्रेडिटर में से वो हमारे अनस्क्योर्ड क्रेडिटर के रूप में ट्रीट किए जाएंगे उसके बाद कहता है seven thousand six percent preference share of rating thirty is on which Dividend is to paid uh, is paid up to 31st december 2014. हमारे पास दो लाख दस हज़ार रुपये की प्रेफरेंस शेयर हैं और इनके ऊपर जो डिविडेंड है वो हम 31 दिसंबर 2014 तक का पे कर चुके हैं 31 दिसंबर 2014 तक का पे कर चुके हैं हमारे पास जो ये एक तरीके से कंपनी का लिक्विडेशन किया जा रहा है वो एक जनवरी 2016 को किया जा रहा है एक जनवरी 2016 को किया जा रहा है कहने का मतलब 2015 के साल का पूरे की पूरी साल का 2015 के पूरे की पूरी साल का डिविडेंड हमारा बकाया है उसके बाद कहता है चौदह हजार equity share of rate ten each rate nine per share paid up called up and paid up एक लाख छब्बीस हजार रुपये कैपिटल हमारी इसकी बनती है उसके बाद जनरल रिजर्व हमारे हैं एक लाख अड़सठ हजार रुपये के और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है अट्ठाईस हज़ार रुपये का अब यहाँ पे संपत्तियां जो रिलाइज हो रही हैं वो हमें सात लाख रुपए की रिलाइज हो रही है तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट जब तैयार करोगे टोटल एसेट डेबिट साइड में रिलाइजेशन दिखाओगे एसेट रिलाइज सेवन लाख की उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का क्रम क्रेडिट साइड में लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड में पेमेंट का क्रम मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके से पेमेंट के क्रम के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करनी है सबसे पहले liquidation expenses sorry legal expenses हमारे होते हैं लीगल एक्सपेंसेस हमारे इसमें है नहीं उसके बाद लिक्विडेटर का रेमोनरेशन आता है लिक्विडेटर के रेमोनरेशन के बारे में इसने कहा है कि जितनी भी अमाउंट रिलीज हो रही है जितनी भी अमाउंट रिलीज हो रही है उसके ऊपर तीन परसेंट कमीशन हमें देना है सात लाख रुपए की अमाउंट रिलीज हो रही है सात लाख के ऊपर तीन परसेंट कमीशन कैलकुलेट करोगे तो इक्कीस हज़ार रुपये का हमारा कमीशन यहाँ आ जाएगा उसके बाद ये कहता है कि दो परसेंट कमीशन हमें किसके ऊपर देना है amount distributed to share holder two percent on the amount distributed to share holder अब शेयर होल्डर को कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की अभी तक हमें नहीं पता है इसको एक बार छोड़ दीजिए इसको एक बार छोड़ दीजिए इस पॉइंट को कि कितनी अमाउंट हम शेयर होल्डर को पे कर रहे हैं उसके बाद कि जितनी भी पेमेंट हमें करनी है वो करते चले जाइए लिक्विडेशन एक्सपेंसिस बारह हज़ार छः सौ के हमें पे करने हैं बारह हज़ार छः सौ के लिक्विडेशन एक्सपेंसिस पे कर दिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारे बताए गए हैं चौरासी सौ रुपये के चौरासी सौ रुपये की सैलरी जो थी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के रूप में हमारी पे की जाएगी अनस्क्योर्ड क्रेडिटर टोटल क्रेडिट में से आठ हज़ार चार सौ रुपये के क्रेडिटर जो हैं वो लेस कर दीजिए यहाँ पचानवे हज़ार दो सौ के क्रेडिटर हमारे दिए हुए हैं इनमें से आठ हज़ार अगर लेस करोगे तो ये अमाउंट हमारी आएगी सतासी हज़ार सतासी हज़ार में से 200 और लेस कर दो तो टोटल अमाउंट हमारी आएगी छियासी हज़ार आठ सौ रुपये छियासी हज़ार आठ सौ रुपये के हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आ जाएंगे उसके बाद preference share capital preference share capital हमारी दो लाख दस हज़ार रुपये की है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो लाख दस हज़ार रुपये की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एक साल का डिविडेंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 2014 में पे किया गया था लास्ट टाइम उसके बाद 15-16 का जो साल है वो साल हमारा पूरा कंप्लीट रहता है जिसमें डिविडेंट हमने पे नहीं किया दो लाख दस हज़ार के ऊपर छः परसेंट डिविडेंट हमें देना है तो इक्कीस गुणा में छः कैलकुलेट कर लीजिए ये हमारा बनेगा शायद छः एक छः छः दो बारह एक सौ छब्बीस तो बारह सौ साठ रुपये का हमारा शायद डिविडेंट बन जाएगा बारह सौ साठ रुपये का डिविडेंट हमारा रहेगा टोटल अमाउंट जोड़ के दो लाख बाईस हज़ार छः सौ रुपये की हमारी अमाउंट यहाँ आ जाएगी उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को हमें पे करना है इक्विटी शेयर होल्डर को अमाउंट दी जा रही है यहाँ पे हमारे पास इक्विटी शेयर थे इक्विटी शेयर थे चौदह हजार इक्विटी शेयर थे दस रुपए का एक था लेकिन पेडअप कितने थे नौ रुपये पेडअप थे तो एक लाख छब्बीस हजार रुपए ही हमें पे करने हैं जितनी पेडअप अमाउंट थी सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट हमें पे करनी है इक्विटी शेयर होल्डर को हमने अमाउंट दे दी एक लाख छब्बीस हजार रुपये अब अवेलेबल अमाउंट हमारे पास कितनी बची अवेलेबल अमाउंट हमारे पास सरप्लस अगर है तो उसके अकॉर्डिंग एक बटा तीन हिस्सा जितनी भी अमाउंट सरप्लस के रूप में रहती है एक बटा तीन हिस्सा हमें किसको देनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देनी है एक बटा तीन हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देनी है तो यहाँ पे आपका वर्किंग नोट भी दिखाया हुआ है कि सरप्लस अमाउंट कितनी बचेगी देखिए टोटल अमाउंट हमारे पास सात लाख थी इसमें से इक्कीस हज़ार रुपये के हमें लिक्विडेटर का रेमुनेशन पे कर चुके हैं ये रेमुनेशन सिर्फ शामिल किया है इस रेमुनेशन को अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है आपको ये माइंड में रखे चलना है तो इक्कीस हजार का रेमोनरेशन दिया गया है लिक्विडेशन एक्सपेंसिस पे कर चुके हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिट को हम पे कर चुके हैं और अनसिक्योर्ड क्रेडिट को पे कर चुके हैं टोटल अमाउंट एक लाख अट्ठाईस हज़ार आठ सौ की पे की है उसके बाद अमाउंट फॉर शेयर होल्डर हमारे पास बचती है पाँच लाख इकहत्तर हज़ार दो सौ अब पाँच लाख इकहत्तर हज़ार दो सौ अमाउंट सारे के सारे किसके लिए अवेलेबल है हमारे पास है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए है इस क्वेश्चन में कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हमें जो कमीशन देना है शेयर होल्डर को अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है उस शेयर होल्डर की कौन सी अमाउंट के ऊपर हमें कमीशन देना है मेरा मतलब परफरेंस शेयर के ऊपर कमीशन देना है या इक्विटी शेयर होल्डर को कमीशन देना है इक्विटी शेयर होल्डर को जो अमाउंट पे की जा रही है उसके ऊपर कमीशन देना है कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो जितनी भी अमाउंट हमारे पास शेयर होल्डर के लिए बचती है शेयर होल्डर मीन इक्विटी और परफरेंस दोनों तरह के इक्विटी और परफरेंस दोनों शेयर होल्डरों के लिए जितनी अमाउंट बचती है उसके ऊपर हमें कमीशन देना है अब जितनी अमाउंट बचेगी उसमें से हमें कमीशन भी लेस करना है ये माइंड में रख के चलना है तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे पास बची पाँच लाख सॉरी पाँच लाख इकहत्तर हज़ार दो सौ पाँच लाख इकहत्तर हज़ार दो सौ में से हमें कमीशन देना है दो वटा एक सौ दो करके रेमुनेशन इक्विटी शेयर होल्डर को जो अमाउंट पे की जा रही है उसके ऊपर कितना देना है दो परसेंट तो दो बटा एक सौ दो करके कमीशन लेस करोगे टोटल कमीशन हमारा आ जाएगा ग्यारह हजार दो सौ रुपये का ग्यारह हजार दो सौ का कमीशन टोटल अमाउंट कमीशन की हो जाएगी इक्कीस हजार प्लस ग्यारह हजार है बत्तीस हजार दो सौ रुपये का कमीशन हमारा कैलकुलेट होगा बत्तीस हजार रुपये का देखिए यहाँ पे इक्कीस हजार हम पहले लेस कर चुके हैं तो ग्यारह हजार दो सौ हमें अब लेस करने हैं टोटल अमाउंट हमारे पास बचेगी पाँच लाख साठ हजार रुपये पांच लाख साठ हजार रुपये में से पांच लाख साठ हजार रुपए में से सबसे पहले हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घटानी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी कितनी है दो लाख बाईस हजार छह सौ दो लाख बाईस हजार छह सौ हमने लेस किए और इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट हम कितनी पे कर चुके हैं एक लाख साठ हजार की अमाउंट पे कर चुके हैं सॉरी एक लाख छब्बीस हजार रुपए की अमाउंट पे कर चुके हैं तो एक लाख छब्बीस हजार रुपए की अमाउंट हमारी यहाँ से ये लेस हो जाएगी टोटल अमाउंट तीन लाख अड़तालीस हजार छह सौ हमने लेस किए अवेलेबल सरप्लस अमाउंट हमारे पास आ जाएगी दो लाख ग्यारह हजार चार सौ अवेलेबल सरप्लस अमाउंट हमारे पास कितनी रहेगी दो लाख ग्यारह हजार चार सौ की सरप्लस अमाउंट रहेगी इसमें से हमें एक बटा तीन हिस्सा दो लाख ग्यारह हजार चार सौ में से एक बटा तीन हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अमाउंट जो पे की जाएगी वो हो जाएगी सत्तर हजार चार सौ सड़सठ यहाँ पे देखिए दो लाख ग्यारह हजार चार सौ का एक बटा तीन परसेंट हिस्सा हमारा सत्तर हजार चार सौ सड़सठ रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए और बची हुई जो अमाउंट है दो बटा तीन हिस्सा बची हुई अमाउंट जो है सरप्लस का दो बटा तीन हिस्सा वो दोबारा से इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर दिया जाएगा इस तरीके से आप लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट जो होगी वो तैयार करोगे उसके बाद आता है कॉल इन एरियर किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमारे पास अमाउंट कम पड़ जाती है किसके लिए क्रेडिटर को पे करने के लिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को अगर हम पूरी पेमेंट नहीं कर पाते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को अगर हम पूरी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जितनी कॉलिनरियर रहती है वो हमें मंगवानी पड़ेगी और जब एरियर हमारे पास आएगी तो जिस तरीके से एसेस रिलीज होती हैं डेबिट साइड में हम दिखाते हैं सेम उसी तरीके से cash collected from share holder जो होगा वो भी हमारा डेबिट साइड में शो किया जाएगा जितनी अमाउंट कैश के रूप में हमारे पास है आएगी शेयर होल्डर से वो डेबिट साइड में शो करोगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट में जैसे इस क्वेश्चन में अगर सात के क्वेश्चन की ही मैं बात करूं तो यहाँ पे जो शेयर थे वो कितने रुपए पेडअप थे नौ रुपये पेडअप थे एक रुपया हमने नहीं मंगवाया था अभी तक एक रुपया नहीं मंगवाया कार्ड अप एंड पेडअप नौ रुपये तो यहाँ पे एक रुपया अगर इस सिचुएशन में हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए पूरी पेमेंट नहीं रहती तो एक रुपया हम इक्विटी शेयर होल्डर से और मंगवाते चौदह हजार रुपये चौदह हजार शेयरों के ऊपर और आ जाते इसी तरीके से आठ का क्वेश्चन जो वो देखिए एक बार कॉलिन अयर का टी limited was placed in voluntary liquidation on thirty first March two thousand fifteen when the balance sheet was as follow balance sheet हमारी दी हुई है इसमें जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो हमारी एक तरीके से शेयर कैपिटल है शेयर कैपिटल है देखिए यहाँ पे देखिए पचास हज़ार इक्विटी शेयर कैपिटल है पचास हज़ार इक्विटी शेयर हैं दस रुपये का एक है फुल्ली पेडअप है और उसमें से कॉलिन एरियर हमारी रहती है पच्चीस हज़ार रुपये की यहाँ पे कॉलिन एरियर की बात कर रहा है तो वो क्वेश्चन वो जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी वो हमारी अनकॉल्ड कैपिटल की थी अनकॉल्ड कैपिटल की थी और ये जो सिचुएशन है ये हमारी कॉल इन अरियर की है कि हमने कॉल तो कर ली पैसे तो मंगवा लिए लेकिन अभी तक हमारे पास पैसे नहीं आए यहाँ पे कॉल इन अरियर में हमारे पास पच्चीस हजार रुपये की अमाउंट है टोटल अमाउंट जो रिसीव हो रही है वो चार लाख पिछहत्तर हजार रुपये की रिसीव हो रही है तो लिक्विडेटर का ये दायित्व तो बनता है कि जैसे ही एक लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट तैयार करे उस समय इस पच्चीस हजार रुपये की एरियर अमाउंट को वो मंगवाए और डेबिट साइड में उसको शो करेंगे जैसे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आप देखोगे तो यहाँ पे इन एरियर की अमाउंट टोटल बाकायदा मंगवाई गई है पच्चीस हज़ार रुपए की डेबिट साइड में इसको दिखाया गया है जितनी संपत्तियां रिलीज हो रही हैं संपत्तियां हमने कैलकुलेट की और इसके बाद इन एरियर की अमाउंट भी हमने पच्चीस हज़ार रुपये जो वो मंगवाई है अब आपको ये माइंड में करके चलना है कि लिक्विडेटर का जो रेमुनेशन ऐसी स्थिति में देना है ऐसी स्थिति में जो लिक्विडेटर का रेमुनेशन दिया जाएगा वो टोटल अमाउंट के ऊपर दिया जाएगा कॉल इन एरियर की अमाउंट भी उसी के द्वारा रिलीज की गई है उसी के द्वारा निकाली गई है तो उस कंडीशन में कॉल इन एरियर की अमाउंट को शामिल करते हुए जो टोटल बैलेंस बचे बनेगा उसके ऊपर हमें रेमोडेशन देना है टोटल अमाउंट हमारी बनती है बारह लाख चौंतीस हज़ार रुपये बारह लाख चौंतीस हज़ार के ऊपर ही हमें कमीशन यहाँ पे पे करना है बस इतना डिफरेंस है कॉल इन एरियर का कि कॉल इन एरियर की अमाउंट हमें मंगवानी है और जो अमाउंट टोटल हमारी बन जाती है एसेस्ट के रिलीजेशन से जो अमाउंट रिसीव होती है वो प्लस कॉल इन एरियर के अमाउंट टोटल अमाउंट जितनी रिलीज होती है उसके ऊपर रेमोडेशन हमें पे करना है ठीक है तो आठ तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपको सोल्व आउट करने हैं इनमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप किसी भी टाइम में डिस्कस